髪もこのもそかがお前になんかやるもんかもったいなくて笑ってたら「f i g い t free and in